Wakenya kutoka sehemu mbalimbali za nchi wanazidi kumiminika katika kaunti ya Kilifi kuwatafuta jamaa zao wanaoripotiwa kujiunga na kanisa la Pastor Paul Mackenzie, huku wengi wakihofiwa kuwa wameaga dunia. Lena Duamalo kutoka eneo hilo na mengi zaidi. Katika chumba cha kuhifadhi maiti cha hospitali ya kaunti ndogo ya Malindi, wakubwa kwa wadogo wanafika kuwasaka jamaa zao iwapo wako hai ama wamefariki, ili wachukue miili zao ama warejeshe nyumbani iwapo wangali hai. Mama Emily Onyango ni mkazi wa eneo bunge la Nyakach katika kaunti ya Kisumu, lakini amesafiri kote kufika huku akimtafuta mwanawe wa kiume na wajukuu wake wawili walioripotiwa kujiunga na dhehebu la Bwana Makenzi huko Shakahola na hajui walipo kwa sasa lakini watoto ndio sijakia maneno yake, atikiwa wako wai wawili, msichana na, na kijana. Sijasikia ripoti ya watoto. Watoto ndio saa hii nasikia uchungu juu sijaona watoto. Ni heri nione watoto, ndio naomba tu Mungu anisaidie nipate watoto. Hawa ndio watu wa kesho. Priska Zawadi ni mkazi wa eneo la Kilifi Kusini hapa katika kaunti ya Kilifi na anazunguka katika maeneo haya ya Shakahola na Malindi akitafuta jamaa zake kumi na wanne walioripotiwa kujiunga na dhehebu la Bwana Makenzi miaka mitatu iliyopita na kukatiza mawasiliano yoyote kati yao na jamaa zao. Lakini sisi tunaomba tuangalau tuwapate wakiwa hai, maana sasa watoto sita, yule msichana wa kwanza na msichana wa pili ana watoto wanne. In total hao ni watu kumi na wawili wale wangu alafu na wale wakwe wawili, watu kumi na wanne. Hakika kabisa, yani hata katika familia basi unatoa pengo la watu kumi na wanne. Hilo ni pengo kubwa sana. Hata hivyo, naibu gavana wa kaunti ya Kilifi Bi Flora Chibule amethibitisha kuwa serikali ya kaunti imejitolea kuwasaidia waathiriwa wote wa maafa hayo kwa hali na mali huku serikali hiyo ikiendelea kuwachukua manusura wa kisanga hicho cha Bwana Makenzi na kuwapeleka katika sehemu salama ambapo wanaendelea kupewa matibabu na kupokea mawaidha na saha pamoja na jamii zao. Na hapa kwa sasa hivi uh, tumeweza kukutana na kama watu kumi na tano ambao tisa kutokana na hao kumi na tano wako katika hali nzuri ya kuweza kutoka katika hospitali hii kuenda kuwapeleka kwa facility nyingine. Kwa wakati huu sitataja ni wapi, lakini sisi kama county government ya Kilifi, wale ambao wamepita mtihani ya kwamba hawana haja kuwa katika uh, hospitali uh, tunawaweka mahali ambapo tunawaangalia malazi yao, kula kwao na pia hali ya ku, kuendelea na counseling, maanake hii si jambo rahisi. Kadhalika, naibu huyo wa gavana ameongeza kuwa huenda shughuli ya upasuaji na utambuaji wa miili ikaanza mapema juma lijalo ili jamaa na marafiki wa wale waliofukuliwa kwenye makaburi ya Makenzi huko Shakahola waweze kuwatambua na kuchukua miili za wapendwa wao. Once hiyo process itakapomalizika, wajua hata wale ambao wamekuja kuripoti kwamba wamepoteza wapendwa wao wataruhusiwa kwa kipindi hicho waende na ile mili uh, in their respective counties. Na pale palipo na shida, sisi kama county government tumesema tutajitoa tuwasupport, maanake kama sasa hivi tumewasupport kwa njia nyingi kula kwao na mambo kama hata kama itafikia usafiri. Na huko haya yakijiri, mhubiri mwingine maarufu wa eneo hili la Pwani, Pastor Ezekiel Odero wa kanisa la New Life Celebration Center alikamatwa mapema leo asubuhi na maafisa wa upelelezi DCI akituhumiwa kuwa huenda pia anaendesha mahubiri potovu katika kanisa lake. This morning we have arrested Pastor Ezekiel Ombok Odero of the New Prayer Center and Church at Mavueni in Kilifi County on allegations of the deaths that have been occurring at his premises and reported in various uh, mocks or institutions. We've also taken action and closed down the prayer center. Nikiripotia West TV kutoka Malindi katika kaunti ya Kilifi, naitwa Leonard Wamalwa.